网上购物价格便宜，而且比较方便。二十天前，广饶县的焦女士就通过网络给女儿买了双童鞋，结果商品成了夺命快递，让自己彻底失去了丈夫。这到底是怎么回事呢？这一双鞋子吧，一看比较划算，这件事当时吧孩子也喜欢，所以说我们就买下了这双鞋子。 付款交易之后，快递员很快就把这双鞋子送到了家里。只是江女士怎么也没有想到，这件快递很快就让全家人痛不欲生。我一进去以后，他就说是鞋子到了，我就问他在哪，他说在阳台上，他说不过味儿很大。我心里想啊，味儿大吧，直接是哪双鞋子，哪双新鞋子，哪有没味儿啊？ 丈夫还说，因为新鞋气味刺鼻难闻，自己用废纸反复擦拭几次之后，把鞋子扔到了阳台上。虽然感觉鞋子有问题，一家人也没有太在意。可是很快，焦女士的丈夫感觉自己不行了，他就走到我吃饭的桌子这跟前，就说是：“哎呀，不行，我肚子疼。”他就说是肚子疼。哎呀，我试着不行啊，我要上医院。他说是。半个小时后，焦女士在医院再次看到丈夫，他已经躺在病床上不省人事。 到了医院的时候，我对象就不省人事，就在抽搐，医生在抢救。眼见病情越来越重，在医生的建议下，焦女士把丈夫转到了滨州一家医院。十几名医生经过一个多小时的全力抢救，还是没能救回丈夫的性命。焦女士说，出事前丈夫没有接触其他异常的东西，唯一可能导致丈夫死亡的就是那双给女儿买来的新鞋。 父母老年丧子，焦女士中年丧夫，女儿幼年丧父，这个家庭遭遇巨大的打击。而让人费解的是，寄来的快递上到底藏着什么致命的毒药呢？快递员送来的快递鞋盒子湿滑发黑，上面有些粘稠的液体。焦女士说，在发病前，丈夫用手机拍下了这三张照片，上面黑乎乎的东西应该就是罪魁祸首。报警之后，广饶县刑警大队提取了样本鉴定。 那这些黑色液体到底是什么东西呢？从他这个鞋鞋盒上都检出那种那那种成分，都是叫氟乙酸甲酯，属于反正有毒啊。哦，像潍坊潍坊那个加那个体内的东西，啊，都都是都是一一致。氟乙酸甲酯是一种化工原料，是剧毒化工品，接触不慎很容易夺人性命。 这种化工原料在圆通快递潍坊分公司的封存仓库里也曾经出现过，而且同样害过人。知道是出在圆通快递上，就是微，嗯，就在潍坊圆通快递那里，就是有就是那个毒品泄露了，因为当时他们有四名工人当场中毒。 但是人们人们都救过来了这件事。圆通快递公司潍坊分公司的负责人已经和焦女士有过接触，他们向焦女士透露，有人曾经委托公司运输过这种物品，并且在潍坊分公司发生了泄漏。那个过来的那人说是，当时就是把撒上大量撒上的那些都封存了，而这样少量撒上的就是就就直接这样就发出来了。 货物有剧毒，快递公司为什么没有安全保护措施？既然已经出了事故，为什么还不采取果断措施制止，预防事故再次发生？焦女士提出诸多疑问，而对方的回答却让人瞠目结舌。别人寄的东西，公司也不知道到底是不是危险品，一句不知道，不知道还会让多少人无辜受害。对此，我们的节目将继续关注事情的最新进展。